Bonnie, look. Jade! Triggy! Fresh! शाबाश बेटा समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस देखा आपने लापरवाही का नतीजा है कहां से आते हैं मजा आया रुको जरा सबर करो पुष्पा राज मैं झुकेगा नहीं